Stop. ど <laughs> っ No, no, Stop. Estás Tú, tú, tú, stop প্রত্যেক t t 啊。 Отдай мне, отдай мне, отдай Дайте денег, дайте денег То, что ひたひた Ajá. что? Отдай, отдай мне, отдай だだだだ